спирттердин молекулаларында сууну сүрүп чыгаруу этил спиртинин концентрацияланган күкүрт кислотасы менен болгон аралашмасын катуу ысытканда спирттердин молекулаларынан сууну сүрүп чыгаруу менен жүрөт биринчи реактордун пробиркасына бир аз этил спиртин куябыз акырындык менен концентрацияланган күкүрт күкүрт кислотасын кошобуз. Аралашманы ысытканда спирттердин сууну сүрүп чыгаруусу жүрөт аралашманы ысытаардан мурун пробирканын баарын толугу менен ысытып алуу керек эмне үчүн аралашманы ошол замат эле ысытууга болбойт пробирканы толук ысытпай эле бөлүнүп чыгып жаткан газ бул этилен